wa, wa 2019 e, eh, twali tuva ku heroes dendo za oba yali e kasanje e, eh, amaoje ne gafurumani wa ganti badi chigundu afude kakati naka fana nika watu amza social media uh, uh, ka, ka visera vili so badi chigundu na ita nafa uh, juba abise ndo za ne chivara mankonge uh, chivara mankonge uh, ja mutandisi wa NUP party na ya fude e, na ye joel senyo inategeza nisimfo so abantu wa gumbu lido kuranga abantu wa tana wakufa ndo za nti tuchukomye uh, tuchukomye uh, uh, mungkone fana wejo um, mpuliza alijo liona bacho na batuli uh, eh, nga mkukuna kutama na minuni kama nkugambie nti ugude kututawanyiza fembiriri nga nazi kutuse kusawa mnana nga mkube ya tonya mbwe nazewo uh, na dida udala na ye nisobode eh, kwanga nkira uh, ye minuni na driver kwa ya gude wo hmm. na ye wada ise wo yisi hmm. na ye kakati uh, ah, msobo sizo kubanti atusem studios na tero na kuna lwalido kwa mkukuna soko na msekwa nja batuliza mbwe mm, nazewo ya ugude mkede mm. ebitalo binji and what you don't know mm. chembe bunyako mm. what uganda nisi chembe, chembe bunyako nti ebintu engeri gyembitunuliramu mm. bali abagezi ababifunamu bagenda ne babakwata mm. bwe bakukwata bakulowoozesa nti museveni bwayogera ekigambo n'okiwakanya oba nokyongeramu nti obumuwakanya kakati ababbi mwe batambulira e, statement nga ku bino tmus be debated kuba naye muntu naye kakati bwe bali ababbi mwe babbira mm. tebebategeera nti gwavayo nokiwakanya awo oba nokitereezamu ntikyalibadde bwekiti mm. bakulabanga wakanyaki thats why the just leaders abona bakalicyo leaders ba politicians mu debate tebabeeramu bamulowooza nti ekyagenda okwogera kikyamu naye tege tiri mukulembeze kintu kyonna kasito kireka mu public domain kirina okuteesebwako talabwa mukama dictatorship why ekintu kyonna kakati luuku basoboka ne bakuliatinga situation ne bagifunamu nti as you are talking today okutwala omuntu omuteka ku okisigeni obukadde butaano baba mulina bamutstalking mumalwaliro gaabo 5 eh, million mulinaku 5 million kakati ate bamala okubatulugunyizaawo nga bakuliatinza embeera eno nga bakugira ku 5 million per day omuntu omuteka ku okisigeni zoyina ozisasulawo <clears throat> kati bamala okuyigira awo ate nebakugaa ntiweweza esente tuteeke plant za oxygen satu mugwanga naye nga waliwo oxigas yo tebagyogerako mm. eh. bakuteeka bwebati mm. tikati weve comes up to say you people do we need these plants at the moment ogenda mwayo mwefu okwewolayo sente bakutadde bugwaji whoever says is yet abuli anti abantu bafa are they sustainable mushobola kubera ni plant ezo zi sustainable oba kukubira ko sse abantu bafa yes na ye eh, sustainability ne ye ne yo oxygas ebadde mu uganda yomu agira owooza ko nti we shall need it oxygas weri weri ate ekola eri facilitated kubanga covid aina fage sa temwamulabye eggulu bwe yasooka what do we put in place nga twetegekera feeza eyokubiri kakati eh. omuntu akugamba nti bataddewo amaje gakoze okisigeni mulaga akoze okisigeni simanyi n'omulala okisigeni akolebwa atya okisigeni banamupikamu nga bomba you must have ventilators where are they nedda cylinders ventilatorsebyona byakifere abasajja abagezi wano bebasuubuzi gavumenti yagamba nti yetaaga commonwealth yetaaga ebitanda kasanvu nga tewaliwa commonwealth aweza bantu kasanvu kubanga you had to, to do commonwealth erimu mawanga ki canada india singapore australia New Zealand nge magaga premise abungeza sura ku embassy kati bana basajja baba sent mu kyogam ninga tewali asobolaga president n'abagamba yakulisa ka katabona ko olumu president yabaga nti emmotoka mugende muzifune mu bantu hmm. ndaba bayina emmotoka ennene hmm. erungi ate ebuswana president mukimishale yemuvuga bajja emmotoka z'abantu bazireeta was driven by a female driver motoka bali bazihayalinze ku bantu ne bazizeyo ngaomulimu guwedde wano buli kimu bakibbiramu netugula benzi eza krimu zabeeranga kuki ku conference endatuka mukyogamo bamuga nti ze nkuyege zazirya ziri nkuyege zazirya naye ate bwogenda ethiopia ebenzi kajambiya ezo serasigi hmm. eziri zezitambuza abakulembeze nebazizayo nebazitereka this is why i was supporting omuliba mpulya nga njogera hmm. nti bategeera nti mpagera updf a updf siza gikiriza mu gas mu oxygen no isosustainable where is expanded this one kubanga updf ogiwagira eh. njogera yenfuna ndenge wagira ko nti we mufuna ebintu bana byo nebyo zibo byo na majege gabikola gegali equipped ever the medicine is developed for the army era byo bamenye ebintu ebi kakati if you get 2000 mobile vehicles uzije china bajezi zirekabo tulana abanga kakati uwezo kubochi baji nti kulonda bakugwa singa kati wabuzo oyo oyo oyo alimu elekezwa commission ya bakama ya bakama mm. nti obo bupaila abantu mubalo ndira buliwa obuboksi obuboksi abulina tegule mustowa wa bagula bilala buli tugula tugula bilala kuba tulina okubatereka paka tunadamu ne bwagenda kamirwamu mata bwagenda da taina nebo mgeno mga nitu kula usto ngeenda kuuza po kenya hey, eh, ngeenda kuuza po kenya ambuli jebuli they don't have ok uh, uh, chikeke ya food day hey. uh, kenneth kaunda hey. Eh. manyinti chokumo gira kucho chirina hey. Eh. uh, kenneth kaunda yabada sembe muligi yabada kukote mm. banyerere yes. na balala hey. uh, bamu vise bisebinudi miji naicha dachi hey. uh, maze kaunda tenyo na, na kaunda tenyo kumuenge mm. kaunda vada msaji ali very energetic mtu bulungi nnyo musajja wali omusinkanyeeko hmm. mubulamu gawunda yajanganyibwana yomujjukireko ayina akatambala kakeeru ngaasangula amaziga ekyamunyizanga kawunda ngaabeera asangula yasaabanga prezidentinaye nabagamba wano nti museveni abantu kyebava tebamutya talina bikanga bantu obate yalina walking stick obate yagulina kenyata yayina jaketi gyatayozanga n'omudaadi gwali nini nembobo eyina nembobo ee kamunda nga ina wait handikachief mwiya ina yerungu ye sirasinga ina ichibwe chitu ekyogere kubigabe simu bina nga kuchibe kabe kichibwe chitu mbitu sinse kukukwa za banga inga buwa tv ya zaire ngeiteka ku for sawe mu bamula kava mugulu nere upadiskini kukweza banga ee eh. baka baka toba la banga batu, batu, batu la kumpologoma mm. je baka zeda ane bajogira mbuera ba mtese hini mpologoma wana je vuma kiringi ya gala kulia vana na ajiku visesi ya jina ya baka baka shamba ee mkubwadi ane kakati echimane chabuzi wachimanyi batu la kumpologoma they are human like us mm. baza alibaba kazi katu chita mystification tumuina mteka mwagwevi indu mumutie nti mubutu bwaba yagenze france negabaloti abeerayo era naafuna akiyimbirira esaani atalina bikanga bantu lwaki omuseventi ekyo tabitiisa tefuna bitiisa ye talina mugoltalinaekyo bulaba musuma nnyo eh, ate enkufira enkufirayaja nagamba ababba ababba sente z'abaana zabazzukulu bange eza tivi ne radio katonda alibalaba alibyakatonda <laughs> tadda omugulambe tera saakula nze nabagamba nti omusoto omukadde ye naalongowa okuluzi mama nalungoda mu nkoma nze n'amazzi kuba tekukyabuki naye buno obutono buno obuto twa <laughs> obuto hmm. obuto weyagirawo nonga wamena mu esatu teyawanika abantu kalaba kati akyapa awanikayo akuze yes era ffe batugamba mu byobufuzi leaders become pragmatic in old age you benefit from a leader nga wakuze so kakati ffe tugenda nti abantu baffe hmm. tekakati kankubuuza the difference between the earlier phase and the second phase this one we are experiencing there is a vaccine kakati president nebwa natusibira mu byalo byaffe interdistrict one interdistrict era kitegeeza namagambye nti ente zakalusu ngozisibira mu kiraalo ekimu nezitatambula tezifa zifa nti naye nga tesasanyiza mulwadde mukyalokati pulezidenti okututeeka okutusibira mu disitulikiti ziri tufiireyo emirambo girimu ekwatibwa sente nyingi kubanga talina dwagis t isit practical kakati eddwaliro eryewaffe kaliisiro lifaala eri masaka kati kati omulwadde banamukomyawo kabonera ndoozi omulwadde bamuleeta nti kyenkubuulira ti n'amatooke genyini bagakwata abo aba poliisi kubanga balinda nakyakyogere eh, balinda akyogere kyatayogeddeeko bo bakibbiramu kyatayogeddeeko bakibbiramu kubaka katubadde tuwonye luli yagamba mumasiki sente zabwere nti sente nebazisuma nagamba ezabaana kusomero zabwere sente nebazisuma kati teyabizeemu guvere gudu abasuma batuyambye totola okudawuni tasobola gyeddamu emmere bagibba matande bagabba abasuma batuyambye nga tubakubireko mungaate kati tusobola okuddamu ebyo kati sops tetuddayo tetusobola abasuma bakola fetulina short term strategy ne long term nze abasuma mbagala nnyo provide tukiddamu ate ngaokuaanti bayamba bayamba musotiran ali kakati nkubuulidde nti kakati bajja zikola nze mbeera kulikoti mugenda kukola plant ezemmeka e, mu kifo kyokuyamba oxgas within a very short time nga tewali manipowa nga sente muzibbi bya muntu pulezidenti museveni bweyajja wano yasanga sabuuni tewali yawamukuwano grant ya mitwalo gya dola atano thats why there is a factory there grant nanonya bakayondo sishop beyali amanyi bamulwana help to them museveni prevented eh, eh, importation of wound batteries to help mulwana naye bano si kye bakola nti bwebakugambye bakugamba nti emmere yonna eina okuyita mu national bureau of standards aba national bureau of standards babawa ku sente ogula ebyuma ebirala anti kubanga ono ayina oyowokusigasa ayina yabasasatenyinze naye sente bwezize they cannot improve osca era singa obuuza nabagamba tyebyewunyisa ebiri mu uganda amazing things oyinza taga nti omubaka wa papa nga yazze mu uganda lubaga abatamumanyi nti mu bintu byatalowoozaako okyali ya lubaga omubaka wa papa noga nti there is a minister of health who has never visited quality chemicals the only drug producing country producing drug company mu isi ne central africa genda yo babuuza baliwo minisa yali agenze naye okuntayinza okuba tagendangayo tebaba manyi nti nkubuulira tebajagala baagala kugula bweru muzoni yagirwanirira e, kampuni ekola eddagala eriobweza ku sirimu eri mu uganda baali baagala giggala ekituuku the intervention of the president e, gundi neeno ejenkugambye national bureau of standards as eh, standards bwe bategeera nti akawunga konna emmere bagenda ndowooza n'omusajja munyindo baamugobayo nedda contract yagwako yakala eh. emyaka yes eh, emyaka tosulangayo n'okusulayo dr manyindo naye bamuebyuma tayina basente bazibbira walala era bano baali batandise okuba ekibi kyabwe monopolistic they don't have business acumenship nti kasooli bamuganye amasomero gonna gajja mugulanga bantu wamu mwe muyina ebyuma buli kintu kyonna kyonna kyonna nemukikola mukibbiremu buli kintu ekyabwe kyonna kibbirwamu thats why you cannot move shall, tujja kufuuka nga the, the, the, the sick man of east africa ngeri twasomanga taki the sick man ofnayeyadde engulu kati sikman kati yagolokaabatobanyakubanga ba buli kyabwe kyonna nti kakati ekyo eh, ekyokesegene kibakuvuma museveni okuga nti tuyina ekampuni called the oxygas hmm. tebagyogeraku ebyo tibiri sustainable eh, refensi mbwegaba eh. okusina owobwerere eh. naye ndo eteka okubainanga egabayo owabwerere ati tebayinza kukyogerako kuba kitta kino bamala kubateeka mu mbeera ne mufa nnyo kati wamala okufa ennyo bageiningi power yamwene nti oyo yem avumirira gundi ye oyo kakati tulaba ye abo bebagenda yekiro abemmingo bagenda nebakuba mumawulizi mbunange nina gundi mbnnina gundi simanyi nagenda nebampa ekyapa omunzi mirundi ngaekibanja ekitegeeza ekibanja omwana guno omuzukulu nga liizi ey'omusajja ono buuli bwe yaggwako omulangira wasajja atwala ennyumba ye ndi musirumu muyinza oba ogendayo jangulonge kuba omutayimbwa mu mutwe e, e, ebyekyapa babigandanaye tumanyi nti bajja nibaga nti mulagenza ekyala eh, naye njolamuwanga nali mukubi nomuwadde sente kale uh, uh, obulwadde buno buyitiridde bwyongeddemwekka nabagambye nti bobi wine temumwogerako bobi wine yofakitemu kubasasanya obulwadde buno anti nkubuulira bobi wine flouted all covid rules nabaga nti museveni talina bantu museveni stak to the rules nga ina abantu bameka baadressing bobiwine nakuŋŋanya abantuga nti museveni talina bantu museveni yatidde enkuŋŋaana ha katika musasule yupe yupe yupe Bobi Wine yeye yaza corona si. Uganda. Andi nkugambye Bobi Wine flouted. Ebiragiro. Ebiragiro. Bele kwa commission. Yeah. Ni minister health. Yes. Nimba kanti kakati bana ichi bichi bakoze. Olokubete kati muli tumuli nyonya. Bali baagala ne museveni ate nga mukunga ne mubafunira basi za nalwezo. Nimba bafunira. Yali ya museveni yigenda ko bilioni 5. Esa ni bazibani bakusaka ko bilioni. inanzi na wendi kakata how to manage scientific election ni baka kuweka nifanyo kato alia president baka kuweka alia kakuweka baka kuweka bewa kawa mwe yu kukumuni secretariat namba kanti this is simple mwudile mwoto kama stiki kibi pandi tukula gana driver na nanyini yu hati scientific election kitakeza absent of mkunga hmm. chiba implementing amu yero bicycle zati naso zabula yeah, best kuzita bantu kakati yeah. chagula nyo kuite mubantu yes yes pay yeah, pay you are paying nti kugambi mm. nti whoever defied ni chagulanyi ya gama anga mm. nti Museveni tainachi bantu but Museveni stuck to 200 people ilani mbaga nti wana wakubwa bantu wa babala mbaga zako ni tisa tia jinja mbaga galalala hizi I saw one mamusirari Museveni ya gendo kugula wakata nandiyo kutunati control the crowd ali yali kikoze eti naye he maintained he adhered mm. kubanga twakyusa uh, uh, uh, the existing era elections netugimakinga ne health act era nze mbagamba nti ebintu bino president byayogera bitekebwe muteeka parliament etulize health act mm. ngaezimandatory obintu byayogera birinegosiebwa nebaga nti minisita asinga obukulu mu gavumenti ya museveni yalibadde minisita in charge of the presidents nga yalinga gundi chief of staff mu white house mm. naye tebagendayo kakati pulezidenti bwagamba ekigambo nti abatakisi bonna abali eruzirambatadde omusajja weruzira takolera ku bigambo bya mawulire this minister wa pulezidensi mm. alina okuwandikira atone geno ebigambo bya pulezidenti biteekebwe mu tteeka eruka nibatiagasi mwamanyi nyo omwana wambayo nafa misiri asid bugwai nibamulagira nadayo ayambe embayo kibazi nabaganti anti okwatira bugwaini eruka sikwekwavako eh. okwekakasa kano kwa 18th eh. november hmm. aa ate olwo lwamuteeka mu kayumba k'enkoko yali alaga masaka eh, eh, ono omuwala sobi bamwitaani oyo gwe bawo tetujja kulonda muyaayi ogeranze bagenda nebagamba pulezidenti mbu mpagira bobi wayine nabaga nti oyo musajja tayinza mugezi nnyo tabirimbanali mumanyi abamulimu he was inflating yimunyambe bano ti omusajja w'amaanyi he was inflating him olaba hmm. nti e, e scientific explanation tulina oginoonya normally bwe bakugema obulwadde bakuteekamu obulwadde obwo covid geye wanjawulo e, era ogubateekamu kuba kakati ife gwe tulwanda yowe rwanda kyakola alina ekyuma kya ssaawa mukaaga oba oga nti bakugemya oba oyinaki oba oyinaki ye kasitakkebera nga olina hmm. kakati ate bano batugamba abasawo bakugamba nti within six days nga bakugimu mu six days buli akeberaga nti olina ndooza batanabeerako absolved mubody so there many naye ndabaga nti mmwe nongamba olwaleero nti mu uganda mulimu scientist ngaomulimu gwe dokita mwanje kugenda mwakedi kukebera the ventilation system e, e erisacha whois handling virus ayina n'obudde obugenda akebere akedis must be ashdi ngundi ii niba limba tuine chetu kwa beta aga kusiba muteka kyo mtu ya nari imba nchaya ineta gala lioka lili yako zi mbwaka miaka kumi no fail wala huyu huyu mkazi nari cha msefe ni na mtu uzao samanyaa divaiza kuherefi ata umanyimu ah, mpira mm. nte singaba kufu wanti toteba uli offside no teba red card because you can create a stampede doktanyo kutu omuntu yenna ajja n'alimba tinakoze eddagala ne balizuula nga terikola 10 years no fine no fine naye ate bebwoyini eyayaza obulwadde eh, anti mwamukoleki you hmm. next time uyige nebaga nti omukulembeze nakyogera nebaga nti mu uganda omukulembeze museveni mukulembeze museveni tasobola kusaasanya bulwadde afuna advantage yakulonda tikisoboka mm. nenga bamutadde ku position bayuza na matisati ejinja aba wishenti boba ali balowoza nti bobi nti musabe nejja kusakambinga ku police ya bobi wine na ya kubeshi enkunga ata hau ama ngataka eh, amenye teka kubanga okumenye teka liye bikulunda nemba ganti bobi wine tafayo tagenda kuwangula kalulu kubanga omuti nagenda kuwangula kalulu would be mindful of the law Mm. hii nimba ganti mbabazi ensonge kumi za tujira mkoti zaafu ulokulonda kwa Uganda process not an event kwegana mkoti kumina mkaza si akalubaka bala paka lumukitandika campaign process yona process yona si event ya kulubaka yona baga nti we we akaluko msaje mugena kana lifainga nababuli kati mwafuna muji nabaga nti uyu na gundi baminisa bamu abali tabamenye twavo ban if if you like me atamuna mchibuga nintambuze bigere mimi gande za back baba kumeza uone travel ban means family yekoma wano travel ban means obugagga babukwata travel ban means you cannot transact business in america and this is people here ne uyo mpolisi yagana bobi waini okuyingira ekiri andongo yali amanyi kyakola eyakubira bobi waini wano nga ku nomination yali amanyi kyakola anti nga ateka bila gilo mwuzi ee bili wa mm. nani kubuli de kubeni ya flouting ee ingi bili wa nao chikiza ndi kubuli kukugwa kunomination uwe njini mkaiche kwa parlament mm. somebody was inside them walua yali yaba kwenye ramu yali hmm. chufinyimu mm. na yae chukuru shiribwechiti hapa ganda baga nruya kati za mkakita uru tanyoku kakati baba haliba ino baba haliba kuba mhozi kakati atiko chivagu deko chocha anti ya bazungu sentiza vibazibali deko tuna vikulita nabiwulidde bakwata thirty million dollars nebaziwa abazungu ate bazisumako ekumi balibba babbaŋŋana ekumi balibba omuchina yadduse omuchina yakabawo obukadde butano yatemye yage nti mubituuse ah, abazungu babb nze nababuulira nembaga nti upip gaddafi bamuluwalinga intwe trap nasasula lokabi gondi nabuuza obama awe creating a situation whereby omugagga nateganga butezi bomu munyonyi kasasudde kale naye enyonyi yani yapaniami tumukube bungeza lyeyagala chipu gas obama nagaa tumukube ate nago mugatwale kati bano nembagamba nti mmwe bali abazungu obagamba nti mukuula organism mu bantu nemukkiriza muwolize mu serena kuzumu kati yonna babijewo juli bagikubye yonna nti baalya sente baluya ne babagoba bonna baalya sente bonna mu julayi babaagala hege omusango gwavudde mu egonde bajita batya international court of justice eh, justice gwalase mu international criminal court era bagambye nze mbalaba nga booge teri agenda kugenda kati mufuuse ba fugitives kakati bwemba temusobola agenda omuntu alinaku eh, kiba kuntumya ekyeggwanga ekyensi yonna bwekyasobola okuwemba okwesimba kuba president wa uganda bagala kwesimba kuba president wa uganda nti bababudde eyo gurupu yonna eh, kyokola nze mbagamba nti mu politics factors ezizibeerawo mu 226 tezinnabeerawo kati hmm. there is nobody who is tall enough to see the future no, no politician no person is tall enough to see the future in the politics uh, uh, uh, what about um, uh, enjogere oba ekiri bantu hmm. nti ekisuubirwa emu ku factor za 2016 mm. kudda mu kibaita parliamentary democracy mm. n'okukwata okuimplementinga land reforms mm. nga mwe muli n'okukwata ku mmaire anti nze land reform ekyo kyennyini nti nakyo mbeewuunya amini mu lukumu lwenda nsanvu munaana yagjawo mu mmairo thinking that the baganda peasants will be happy kyalema abaganda tebasanyuka mm. kubanga omuganda bamusomesa nti oyina oli mukopi oli musenze ekyo eh, basomesa muganda eh, nakimanyiranakimanyiraa kakati pulezidenti wa uganda eyali akoze ekintu ekyayamba omusenze mu uganda yali gavana gavana in 1928 after realizing that cotton in busoga the busoga had grown more cotton than baganda governor n'abuuza abali staboni abatalagirwa balima batya pamba asinga owa buganda bano bebalagira obulagizi the governor instituted the commission of inquiry in 1928 and found out nti envujjo ne busuulu byali biganya abaganda okulima pamba ngebalima ensawo musanvu naye ntaka ntwala nnya muganda nagana okulima pamba and the governor recommended one commercialize busuru and embuzu envujo at 80 shillings only irrespective of the chibanja shingi munana envujo jimanyi busuru ne envujo mbisusu eh. bine envujo chichi anti envujo buli makasoro itwa liya nanyi nitaka bukwa tensoro itwa liya nanyi nitaka bukwa tensoro hee eh. ngozoe nanyi nitaka hee eh, wata kumu ni utwala ye envujo kakati disi muzungu commercialized envuja and busuru and fixed it at eight shillings a year standard hey as a result cotton production in uganda increased tenfold governor nagamba there is no landlord who can evict a tenant from his kibanja without my consent nga governor oli mujjako hmm. that created stability for the musenze okulinda consent ya governor ngojija wa kubanga governor yategera hmm. nti all of the formidable forces ezigenda okuba museveni ajja kuzeewuunya mengo is around the road the catholic church is around the road the kanisa is around the road mulangira nuhu mbogo eh, nabadube awiridwa sikoya mairo za abiri munya omulangira kamuswaga owekoki awiridwa sikoya mairo za abiri munya mailo kanana kawe wabami lukumi mailo kenda kaleke wawo wabali dawe chwalibi ya kabi na, ka, na kabba chwalibi mali hmm. ya, ya kazize meyo ene makowe ini trash mbu, mbu, mbu, mbu akenda kabaka akatukumi ini trash ngaba zungu sebali mbu akuba kabba ee eh, akuba kabba ok ee eh. kakati ya kasigadeo nandi kugami yeti uganda buganda bajisanga mu maira akakumi kamumu kenda mu lukaka hmm. kabaka bamu wako visatu mwatano embuga za mkumbala zitu tekusikwa ya maru sitano why do we have our sentinel and roads in Bunyolo? When they go there, they will be killed. Hili hapa wakika wabiguze ku Baganda. Baganda babu le moto kwezi batu wala yu. Ewa mpawo msenzi. Why don't you be kiria? Teli ya kubamu untu mutaka mchivanje full stop. Neno kapa wanaba angaya kwa lukutunda nabu zanga kubana vata ina sente. kubona bo balandiroodi ne problem yes mm. ne president yenyini and bamubulakamiringa nti gwebavamu ankolese wagula ekisosi besigi teyagula wali kakati kasaba tandika okubulakamiringa mairo landi ejabaleetera ekizibu n'atalina we have to handle it to protect the musenze mm. ebyokugamba nogamba omusajja nti yalina yiikaze ennya muwakiso mm. naye nitakanaga nti mpaako bbiri miliyoni bina oli yayina yiika ettaano natunda naziwa abaana be ogenzeeyo obunyabunyanza kuba natereka ezo contradiction gavument zekola nayindi takatese nomusenze no go back to the governor nobody shall be evicted from his kibanja full stop nolakuna agenda okugoba abantu muttaka mwerwaneko olabe embwenjizira olabe bwetule olabe amaabi bakabaka bwe basula ku masengere ive never seen lesimiteriyo hmm. sirabangayo ttaka likiwuse mu mirembe ive not seen it you go in 1200 ad hmm. the black livert in england nge basenze rose up against the rand roads lipo neyogera lipo neyogera lipo until they shut down how yes tukiriziganyiza one ku sande tusoma tetukola ku faamu zammwe nti yes two abasinza balina sente beegule yes three abaagala okgenda mukibuga bagende bwebakwatanga nga ova ku ttaka lyomuntu ogenda mukibuga bakutemangako omukono ogwokubiri batema ogwokusatu bakutta liagrit thats why in 1280 they brought this law mu uganda likyalimu the vagabondi law eteka lya kireereezi baaliteka lukumi mu bibiri ed eengland e, ngaogenda mukibuga olina okuba hmm. nga okukola mukampala mweriri omuganda ekiyita vagalanda kakati what happened because of the influx the departure of peasants to the cities left big chunks of land empty this is why we have the fencing system in england in one southern following the black revolt malema malema ya gamba nti mmutadi mu construction ya south africa nti wearing buyer wearing seller mm. if there is no wearing seller how are we going to remain without land julius malema hey. Eh, in south africa this is argument construction is clear naye mwene muddira omulamuzi nawe eviction order kakati mutulia ne kanisa ebaswaza eyo eh, ne kanisa ate eddudu dodo singa inayo omuwala omuto nali muwaddeko batabani ba njagala nyo abalisitaboni dodo yagambye tajja kutundawo kubanga dodo ngoyagala mutabani wamuwaseabemputtu benjagala kubanga dodo eh. sente yazigaana mugenda kukozesa gundi eh, comparison gundi naye dodo bagenda mu kooti ne bakizuula ngaettaka lyali libbe oli omukazi yali ataddewo kuba e, e, ettaka limukazi ennaku zino ataddewo chachi ataddewo ki many baganda gave land to their churches hamu mukasa abagagga bonna basinga obungi ekereziya yewaffe ematale eri ku ttaka lya kiddukanya bajjanga kubanga ekanisa esatu zaawe basikoya maazi kyenda mu nnya abakatuliki bafuna emirundi ebiri hawuma ekira nti gundi e, mairo bafuna mumeka naye abakatuliki bamugwanya bani bakwatanga ku ttaka lyawe nebasimbako amasomero naki ate nkugamba nti oyo yagenda mu kooti baloya banamirembe eyigingi e, e, eyo nakasere eri ekikampuni kibbi kya buganda land board kyenyini ndooza muganda wakiwala wemmale yakikulira nebagenda mu kooti omulamuzi muyita musiru omulamuzi yabagamba ekanisa e, mujeganye nti ye ekanisa si yaffe tetugimanyi olubaagala batunde ye museveni bamuyinsaitinga nti bakubye ekkanisa ye atunulya kuba kanisa but the process tebagikolaki nti baloya bennamirembe omulamuzi yababuuza nga tannakusala ayi interested in that church nti no tebangako yaffe fe twasembayo n'okuteekawo omwawula emyaka kumi egiise era ababukedde bakuba mbwe abaddeyeyita omwawule bwawadduse bamulaga ebintu ebyo mbirikodinga byonna kubanga bamanye nti buno bubbi nja bukwata kakati ettaka nebatundawo walabika oba bagala kukolawo training oba ki waliwo ekintu kyebamanye omanye once you get information alia than anybody ofunamu kakati jodo ngaabatuuza mu chachi ngabagamba kakati obe kanisa bali abenne mirembe kanisa bajigaye shi yawe firwaki tujugula bamufura bamufumura mishinde teri ajagala teri ajagala anga musebe diba muyisa itinga ate omusajja abaserikale abaliwo baba jawo ne bateka bwa balaba nabira nga bakube kanisa kati ate musebe digwe yalagira ate akwate bano ate mwenyine yali adumbide oliko bakwata badoda abobwereri tabutiriri yo zibintu byono bitulebwe nti nimbiraba nimenye nti wano naye dodo mwagala nnyo nakamukubira esimusan jema jema jema bembalasingi yongera bembalasingi museveni ategere ne bannaddiini babbi okumusaba kujema kubanga museveni tamanyi nti society gyatambulemu ki isonga not believe nti enamirembe eriyo ekitongole kya buganda land board nti chichouse chichouse yaabwe oba enemu tayosian your compound your bank bwebalooza nti bajja kozesa ennimba asooka gituuma lugumu negaana okutunda nogamba omusajja eyali agenza okutta luwalira nebamuvunana disciplining service yawoganiramu oba yali akutta embuuku lyamu nomuvunana abasajja baliwo munadiini gwe balumbye okuttira mu lubaale lubaale owaawa lubaale akutwala gye banakkuba rabishi anti luwalira yali ategedde nti batunze biliyoni nsanvu biliyoni nsanvu bwebazitunda ntakatinaga nti kubanka bazibyeko ku akawunti ndalimba andoze eh, mukazi kasi omukazi yajja nentegeera ne seventy billionaga tujja bba wabira lwaki eh. eryettakaettaka lya buganda eh, ntelinyotujja kuba wabira eddagalya ettaka lyonna eryabaweebwa lyaliko tukita crobak ekanisa esatu ezisangiddwa mu buganda ziwereddwa sikoya mazi kyenda mu nnya okukolerako emirimu egikuza buganda yefunyuseera wala nti eri entebe entagali nodda 70 billion emiseka kwagana muzibba injected have, are you fulfilling what this hand was given to you for okula kulanya buganda eh tugenda okusiba abo nga bakadde tubaleete n'amaduukuuli banabaaloya bana okubaleeta n'amaduukuuli Gwe byabuganda bikukwatako. Yes, yes. Gati tamale kati byabuganda bikukwatako. Yes. Sikuwa ya mairu sienda mwenye. Vizawe kwe kanisa. Kuteka kwe mtu kula kwenye kwa. Kuteka kwe kula kwenye kwa. Kuteka kwe kula kwenye kwa. Kakati, abe gindi. Aba katuli chibobe batu ndi nsambia ni bakuza wa American Embassy. How did they inject this money into Uganda? Vizawe college. Because it had a club bag. era sahari johnston weyali ayogera mu lukiiko sahari johnston yagamba yawandikira mukyala webbaluwa naga nti ntuuse mulungi mu buganda bantu bategeevu nnyo banyaniriza nnyo endagaano y'olwenda yagibaweereza mu luswayiri all the lukiiko members at that time balina emuntu nga bamanyi oluswayiri endagaano lwenda mu luswayiri nayo lugi yegibaweereza emyezi mukaaga Sir Harry Johnston. Mkiswahili. Ilazi sale Harry Johnston ya gamba. Mayurazi na akenda anka jeonka like davali dawu. Kubanga abami ba mwe. Neba akabaka ba mwe. Baja kusiri wala. Bazibuza abama samba bazinywe mwe mwenge. Bwebasa langa uwa kusiri wala. Batunde ili abwe. Eh, eh, era teyakalekera mengo teyakalekera kabaka teyakalekera ki kaaliko batrust bazungu smisapo nacaga nagenda nakuba egindi nakuba eh, namugongo muwanayo kati waliyo senior regical college yaba local yaba anglican church nebakwata abana bawala bonna raput nebagenda mu muzikiti nebasikira nebasikira mu embizi nebajocha nebalansinga ekifo kyonna mujo omulabirizi eyagezaako okutaasa abaana bamwitanga reverand bazira bazira bamutta nebamuteeka mu lyato ly'omwenge I don't bag and because all of them are when you go to Namugongo, I've not heard somebody talking about Reverend Bazira. Modinism. Kagazi. semisa apona paulo mwanga naavayo mwegu ndi ya mufuma nyo mishairi kauma kauma ya gane eh, paulo mwanga paulo lwakite mweti kula chimweti sechi bali meride na gamba njogelela wanu kauma bali basajja banange bifaute bingana ngana unumulaba mkupa dagalari hata na manjajiri ya vote ataddeyo omukono bwati enkya bwe balirangirira nti fu abakristaayo botaddeyo obaddawa ate owaffe tanagendayo newabusiraamu sinnamulabayo ebibaawo tebiŋŋanaŋŋana nerwali yasinnamulaba nga ataddeyo omukono kati kawumala agamba nti njogerera wano anaafuga uganda agenda kuva luweero ensi nedduka nkiddemu agenda okufuwa uganda agenda kuva lweru tubakooye muwanga paulo mwetikule ekibalemeredde paulo muwanga nayimirira n'agamba nti ebigambo byeyogedde mbiwulidde ndimuwulize ennyo mubanaddini bwange mukanisa njiwamu ekitiibwa tugenda kuzaawo ebintu birina byononeddwa simisapo nakyakatangalabo ono mulowooza vice president agamba muwanga ono munoza minister of defense ono minister of fundraising wa butale tujja kudda <laughs> yesu yasanga abakuba kalacha muyekalu yabakola chi tugenda kudda ekiwuka ekyegase mu bisasiro enkoko ekibojeramu tukomawo abona chake abategeza nga muwanga wali ame chief of staff muwanga ayogera Simisa pona chaka na imbe na ganti ono tatuogerera mu maje anafuide bwe ono ana... vice president ono wam, ono vice president ono minister muwanga is a minister of fundraising It has nothing to do with the army apona chaka ngali kulanka chi Simisa pona chaka brigade ono ye minister ye vice president minister of defense brigade na gana mu masogi ono yali awoyaweza nagamba era ekyaddiranga muwanga bane eh, fitinansim omanye nti muwanga yagenda ebusoga nga baluwuliza kirunda bali ku saidi balwakasizi bafulume gavumenti omanye nti bamukolera ekidaala ekitayimiridde nebakitagaza bati nekikuba muwanga katonekifutireyo <laughs> ebusoga muwanga nga vice president bakola ekitaala nga emiti e, e, girabika nga giri kungulu ne bakinyenya bati ah, nga ayogera nekigwa ku muwanga nti entale eziri mu bibiina ekintu kyakadaga si kyakuzanya hmm. once you remove kadaga from parliament you not get funding mbabuliriddewaabazungu bagendakuba mu masente kati nkugambi nti mm. bano asatu mu ababiri mm. they are looking for money bagenze wa mukakanizi mukakanizi kamukubireko mu ngalo mukakanizi mulaba ku vidiyo ng'abagamba mm. eh, degwanikayizempute <clears throat> tetulinamu sente sina we mbagira sente kubanga the case is very expensive era wano nebaga nti eh, eh, balonya eh, wali sente ono mwavu nnyo ono ayogeddemwavu nnyo ate emisango bagisirikidde dyhave no money to pay for lawyers 10 million dollars baba 10 million on condition nti temutulalasa omuzungu akuleka but have agreed to give evidence on, on zoom derudikire yeyu nti omusango ogukusinze naye mulabe kyemuwadde uganda lukwati rwanda rwanda yajja negoba un anan un teyatuyamba kiriton bweyajja ono yagaa nti eh, rwanda malaidakyeka asatu kweyapoli nebakatojja sebo bwoba omala ku airport tetukwetaaga rwanda carried out an isolation policy n'abafalansa lokunaawo when the pope appointed cardinal yamulonzeewa mwana wa myaka 35 rwanda and rwanda is on the popos visit president lwa bufalansa ajawa rwanda macron yes why ndikati rwanda isepa abafaransa tebatraininga maje amawanga gaabwe tebagatrainingira maje abafaransa kikumi mwatano fone regional wars abali egindi mu congo brazzaville nga balumba wonna kati baba battula abafaransa kati batunulidde rwanda yeinamaje yayingiddebwe congo kyawulirayo omuvuyo ate no badeka mbabuulire ebigatto ebyo ebyeru byebawadde abaserikale mu myezi egi bajja kuba tebakyatambula nzabakukubambuulidde dda bisiba omusaayi bigato bibi nnyo naye badokita baffe babeerawoniggongo eh, lino lirogawa kakati kambabuuzinokwati mu7 ngaatudde ne bakulembeze banne hmm. nti ewamwe eri abantu asatu mubabiri eri asatu mubabiri abali ku zuumu nga babavunana kutta bantu Eh, hmm. nungi nnyo <laughs> nkyawoomerwa hmm. osobola okunfunirayo katondaawosonyiwasebu naye ate tetugenda kuleka kulya paka nca operat jangwajjawo emmereyo n'omwami kyekigenda mu maaso sebo nkyalya ah, ah, nedda sebo sisobola kuleka kweyongera kulya naye nsuubira emmere ebadde mpoomwe eh? kumawenca <laughs> tewabaho omuntu n'omwakulemesa kumalawo kikyo yensonga lwaki mtn ek wedda banda ataggwako kikyoliko ssebo sinaba kumalawo mmere yange mukama wange tekisoboka ekumawo enja opala teekako data wa mtn freedom bando ng'okozesa my mtn app olunyumirwa eddembe okozesa data wo mu bujjuvu everywhere you go mtn mtn uganda eruŋŋamizibwa ekitongole ekya uganda communications commission kankwanjula ebamuyinza health products abajjanjaba endwadde zino wammanga nga bakozesa eddagala ly'obutonde ebibala n'emmere infections nga uti ne candida arthritis amagumba agaluma hepatitis b infertility obutazaala mu bakyala alusars lolibido in men abasajja abanafu n'endwadde endala nyingi basangibwa namirembe road ku lions shopping center okulinana centenary bank ekisenge rsc 27 okumanya ebisingawo noti 75 99 36 mukaaga oba nooti musanvu munaana mwenda nnya mukaaga satu ttaano munaana musanvu era nno buli lwakusatu ssaawa mwenda paka ssaawa kkumi tubeera nabo wano ku impact fm nga basomesa endwadde n'enzijanjaba yaazo ngenda kusobola kujja kunkyalira nalisobode nti obutajja ate olabika bulungi kirabika essomero terikuyisiza bubi ati batuwa emmere efumbiddwa ne butajude ebirungu bye vitamin fortin muto.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 na uh, na boche bwe tuli tulina dakiika zaffe endala zino ziringa 25 kuva wano that shattered two people Mm. The, pers- the people I used to know who were hunted were the Nazis. 32 prominent Ugandans, who is who in Uganda, 62 of your surgeons. You don't hear the Doctors Association talking. Mm. No. To, to Tamari. Um, you don't hear the Minister of Agenda talking. Are we talking. about to solve that problem? I think we're over. Over. Hey. egroupu ah, ah, hmm. etmeteria was explaining to ono muganda nga nvuga nemugamba temunsi temubanga mu bantu kumi bakyusa nsi ensi hmm. ekyusibwa omuntu ogwo hmm. yesu yajja nabameka ensi ekyusibwa omuntu omu if you study france charles dego ne museveni bafaanagana charles dego yagana na germany ekipeeso diga bufaransa yes mm. ne museveni yagana ebivudde mu kulonda omuntu awakanya abaogu kasoba ku kituufu bamiringo bali mukwawula mu catholic church however powerful they were kyebali balwananyise baali sebakitegeera cause fetuyimiridde with all the provocations and achin denials is anybody paying for these programs mm -hmm. kati babadde baagala okweyambisa ejambya mbu bazijje zijje akakawala kakapita enda kagenzi sigenda nayo joko bakwete nti kawala gomutwe ogwo bagwaze eh, nalize nampina nga nseka kuba bakuby omwana kakati nkubulya negamba mm. nti bwenawulidde emiting yabweno mm. babagambye kuba kakati eggwanga eryo liyimiridde ku bantu abo ngabana hmm. museven kuteesa oyo profesa mpozi ne bano amekamanda nani nomhosi way nti sofa nebagamba bano katabo kogenda okusoma ti crisis yeggwanga eva ku disputed elections that crisis museven yasolovedit abaali baleeta bukabakandiko bakyokukwata abantu detensions biki biweddewo cates of who special forces hmm. bivuddewo okyawulira nti gundi okyawulirayo nti gundi droni etutta abantu okyawulirayo nti gundi bamuto okyalinze biki that one byali byakubalira mu sente there was not plan b plan b was made by besige and solod it to iso and military intelligence to get money sabi yangu bila jesimu na ngama nti security yebale miye panko miyeo hegindi negina inambuli yobu bondobu no is on the ground ababi ya batele kanyari ya kuna bana abaa yesu ni military intelligence sente baziria abakulu ni bagulebi zimbi bale baloza nti onomuanu wa wansi ajakule ajabali za information nti rankazabu wabana baku rankazabu zimiri dekufe teke mitu musebe nejevu imu information era nze nebagamba nti pulezidenti museveni n'ateeka woofiisi n'agiteekamu sabbiiti kati sabbiiti yasaana okubeera minisita wa internal affairs sabbiiti oyo omukambwe akolere ku bano abatta abantu sabbiiti yali mupolisi muteekemu minisita of internal affairs needs a tough man omuli immigration mmuli jeje is a diplomat is a business man omusajja ayina hama jeje ye bulikinga musajja handsome man ye chakalira umuote hii bi umusubuzi ni umu internal affairs niwe bilala I'm telling you niwe guni ngari nongari mu uniform ya maji di di ame protect di ame basajja mifuruko ni mifuruko ya maji ichi ni mimu mimu mimu finyo cha uka ama tuwaruwa mwana uwechi duka nechomu sayachipa mimu kamu tuwe nko vekuna mimu ekitoka nti enkomeyo kuna mingo na mimo jaji kakati nkubulira nti you need tough people nti sabiti bamusobola Info institutions yes. that are in Germany. Yes. Yes. A lot of money. Ani kubulira. Ana akore chini. Nti sa, kakati baakoze. Baakoze audit ku new vision. Uvukaru vindi wakone vukua nkwana vuti waka tuwala. Neruku. Tegagala kutuwala yu mafabi. Era mafabi na mugambi. Ntigwe mafabi. bana basajja mbamanyi bayinza nokuwa obutwa baagala doni waawe balina biliyoni asatu eziva mu education zebalina okuliira mu new vision new vision bakoze audit is a, a collapsing institution temuli kantu if they don't get that, that billion from uh, education it cannot last six months international trend uyina ayebale active service adonia kutesa yaliko president wa jira assembly don't think kwenda kama umeenda noza eh uchita cha kuzanya sekandi si wabwe tabimanye ebyo sekandi akuyamba kubugiriza namulondo sekandi ye film man yagala kubira mu kyembazizi mm. is a very rich man sekandi yali mu kasodian board gairo ya wayo a court of mashaka birongo to him galaba afayo mu kampeni galabanga afayo sekandi the people ba abaganda beyagala okwetuulira mu gundi yabwe nibazibabwe <laughs> tabirimu ebyo byebyo bufuzi kwa mbadde mu mind mu foreign affairs international relations no sango msajjo omulala mm. professor Professor chi? Ogo tamanyirinya. Eh. Professor yo. Azaba bulira. We must apologize. We must say to the president. Professor ingira cha bintu bi. Read, read. Ya psychology, ya psychology ko professor wa president. Ni psychology bagina mujema kerere. Ngena eh? bibaje ko byo ne. Psychology byo ne because bagambe bifeyo ne makerere. Kati bulira obushiro. Biyona makereye gina bigoba Nesa ekoloji yone igoba Andi nguhuri ya Tepiniyo Katunitu tiyo goba saikoloji Ya mgubie makereye ya mjee Andi nguhuri ya Andi nguhuri mm. ya Saikoloji wa mgubote ya That's why I'm, I'm telling you And if you have a PhD in psychology Na ugena mjero pova mwa Amerika Tuweza kufuna butafuna Everything is psychological How can somebody Night a boy, girlfriend we Nebali ya bonana mwifuri ya namuta This is not a serial killer mujia ulimu esirio kila abane anga kubandu this is not esirio kila this is not, not madala no this is a commercial killer who must be killed straight away siku naba shibaba tuyambe bebale taka sajja ngaka muganyule muganyule chironga abashirikali bavuddewo bana manye batya ile tebabuli yashibasho mama uli kati bati kati ruzira tebatulira bebe kiri tongi chungo mchinyi muri singo ngani ruzira kati yayo ngamukati ya musheros this is what we are going to do the baganda say atayina kama na yeka mwa wana seka na uchi kakati nkubuja ni kama nti tuinina kakati eh, chizibu cha fecha tuinina reconciliation with who nti among ourselves egwanga lyaffe mm, mm, kakati tutambudde naye teberera bobi waini agenzi egwanga liristeru era talina bantu era talina wajukwala about musamize waze reformed nafuuka mulokole dithe people qwala with pawulo sawulo ate abo abasajja betulya mubyobufuzi ntikatagaagambe museveni zinakuyamba yes 75 yakapo teyali nyangu oyoza oh, ekitegeera obubi msaji bamitanga Pascal Zisoba nga president wa South Africa nagende France na baganda na presidenta kitira ndi fe mu Africa singa kitira te yajja te mwali twadde bwe twaze abafanansa bamujako but he was talking the fact without the second word wo abazungu tibalina intention kutuwa bwe twaze hizira chachi yagenda mu America Roosevelt namugamba bwe nkuyamba kuba kitira wa mawango bwe twaze ekitegeeza bwati this man was talking was correct when you look at gundi bayibo bwogisoma bakya bagisirepenga bafalisaayo ebiseera byonna yesu yamali bimalanga nabafalisaayo abafarisayo balina university yabwe at that time during jesus time abafarisayo bali balina university paulo was a senior lecturer mu university yabwe every time he was being challenged singa abafarisaayo tebaaliwo okumukyalinjinga olowooza yali badde atya but he not kill them mm. he allowed the, the, the pharisees always to challenge him naba providing an answer always to challenge him nabafunya answer kati eggwanga lyaffe buli olaba ekisajja ekyo ekiina mukimume mmere gwegundi mugambe emmere ekyekyo walaba kijja mu saluuni mukitwale mukubendulu kikiki kidume kidume kidume kidume olaba nalabye kino kibajjo netonda netonda nesente zebakwa zikomyewo mbwa gwe hmm. komyawo eto nesente zalinaalini netonda nagendera mbakulu emengo yiwa stupid omala myaka emeka okutegeera nti oli mukifu oba kuba mwana baali bazeeka kukuba nyuma nolyoka ozuukuka mulimu abaana bebamala okukuba enyuma obwongo ne bukola bebabajjo bebabajjo kano bwe yetunze nakola atya njagala kwetunda muganda munnange kimaze okubba bakibiti nti omuntu ebyekeetaaga ne mubidduse ebibbi ebyo abenaale mufe abakolera obwerere ne bamala obbiwa sente nebitwebajagalirako bisa kuchi mutiraba nga mula jendu chicho mu uniform chicho chicho chicho mulumbe mu kitwale mu bitwale bisinde biduke these are goons beyeto ndele ba matide goons beyeto ndele ba matide ayo ataka yo yendo ba bile chiwale yo kale ngere chiba bile chirega kumchoka mula nkatula ba twale chikopo cho kuvumba nsoma wa chiwale yo twale je boy chikopo cha kuvumba kaka kagunde kale who keeps himself in power eh. we ban soma yes after analyzing the above the question is why the opposition in uganda has failed to defeat Yoweri Museveni. Why the opposition has failed to defeat Yoweri Museveni? Uh, my observations are based on three factors. In most, in most African countries. African countries. Why the incumbents have been defeated, there are three remarkable factors. Number one, the opposition is fragmented. In many African countries, political parties rotate around ethnicity, which renders efforts to forge unity against the incumbent impossible. In addition, the opposition, in addition, the opposition lacks money to survive and only resorts to uh, being molds of the regime. This means that the incumbent, in such cases, controls both the party and the opposition. This is how President Moi maintained power for 25 years in Kenya. However, when Moi picked Uhuru Kenyatta, as a political novice, the opposition picked Moi Kibaki as a candidate because the Kikuyu could not vote for a non-Kikuyu. Number two, another important factor is why the opposition has mobilized the masses against re-elections, where the incumbents refused to concede defeat in the case like that of uh, Yahya Jammeh in the Gambia. Number three, The third case is where the army has intervened to remove the incumbent from power. An example in Burkina Faso, a feast in this case during which the army played a big role and ushered in a new administration.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 Surprisingly, Uganda remained an island. The North Africa Revolution of 2010 did not also affect Uganda either. The question is why? The question is why? Because Uganda's history is very unique. Again, Uganda went through the UPC, the Kabaka struggles of 1966, the Idi Amin Madras regime that left half a million people dead, the military juntas, and finally the NRM takeover in 1986, which came up with innovations I mentioned above.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 After 30 years in power, it would be a political naivety eh, to expect another Westerner to take over power. This would mean that one region uh, wants to dominate power for over 50 years. The situation renders the, president, the presidential bids over the likes of General Mjisha Muntu Kiza Bestia impossible because uh, people from other regions will regard it as sheer ignorance, sheer, uh, uh, sheer, sheer arrogance. arrogance. I beg your pardon, sheer arrogance. This it gives Yoweri Kaguta seven leverage over the other contenders from Western Uganda. Finally, eh, the opposition has avoided championing popular uh, issues like uh, fighting corruption and the invasion of uh, the informal sector by the mafias. In Kenya, Raila Odinga eh, keeps the government on toes over matters of corruption. In Uganda, it is just the opposite. The opposition avoided engaging battles against corruption simply because they are beneficiaries. Once more, high-ranking members of the opposition served under Yoweri Kaguta Museveni's government and therefore share the mistakes of the regime. In the public eye, lie, they are as guilty as Museveni himself. In politics, once you wait to be sucked, you can't go with your political clout. It's always advisable to bolt at the way Levi Mwanawasa did when he resigned over the stinking corruption in Chiluba's government. He bolted before he was sucked. Yes. nti awo wonna tubadde tuyiseewo challenge ebaddewo disputed elections tajja kulayira ajja kulayira tuyiseewo the country is going back to normalcy it's about it again at crossroad eh, nakawandi kadi again at crossroad anti utelokutaka kena kuzwa hey. mwezi wano wakamaliza kusawa kumina yemu nedachika satu musatu ndo sezo kumaicha mm. hmm ngena kuzwa mwezi habidi munu mu epo mm-hmm. eh? mwezi nga gono kwenye 2017 miyake mm. tanu mm. nime tanu mm. ena